درود شاگرد از رسانه ها، شبکه های اجتماعی یا در محافل دوستان و نزدیکان نام جنبش رونسانس یا نوزایی ایرانی را شنیده باشید و از خود پرسیده باشید که رونسانس یا نوزایی ایران چیست و چه اهدافی را دنبال می کند. این هم پاسخی کوتاه به این پرسش ها. رونسانس ایرانی در پی سامان دادن به رستاخیز فرهنگی و اجتماعی بر پایه بنمایه های اندیشه و اخلاق ایران شهری برای نجات کشور از فقر فرهنگی، تباهی اجتماعی و عقب ماندگی اقتصادی است. جنبش ایرانگرایی برای نوزایی فرهنگی سازنده، خردگرا و انسانی ایران شهری همچون پاسداری از منافع ملی و احیای حقوق شهروندی می باشد. آینده روشن ایرانیان در گروی کوششی گسترده برای بازنگری به قلمروی اندیشه و اخلاق فردی، نوسازی روانی ملت و بازسازی اجتماعی جامعه ایران است. راهکار رونسانس ایرانی مانند رونسانس اروپا بر پایه برکشیدن عناصری از جهانبینی کهن ولی ارزنده می باشد با این تفاوت بزرگ که در رونسانس اروپایی که به تباهی قرون وسطا پایان داد فرهنگ هلنی و اندیشه های آتنی خوراک فکری و جنبشی بودند در صورتی که نوزایی ایرانی میباید بر بستر بومی و آزمون پس که ریشه در هزاره های گذشته کشورمان دارد ساخته و پرداخته شود آبشخور این رستاخیز فرهنگی که میتواند تأثیرات شگرف اجتماعی و سیاسی با خود به همراه داشته باشد جهانبینی ایرانی و فرهنگ ایران شهری می باشند باید با برکشیدن مفاهیم ارزشمندی چون خردگرایی، دادگری و آبادسازی در پهنه اندیشه که مهمترین دقدقه های ایرانیان در زندگی اجتماعی و فردی بودند راهکاری برای درمان دردهای ملی کنونی یافت دیگر ویژگی های ارزندگی منش ایرانی چون آزادگی، دهشمندی، رواداری و شادزیستی که آمیزه های برجسته پهنه اخلاق هستند و در جامعه ایرانی کمرنگ گشتهاند نیز از دیگر ابزارهای توانمند پیریختن رنسانس ایرانی هستند فرهنگ ایران شهری مجموعی از اندیشه ها و منشی است که برای صده های درازی در عصری که ایرانیان در جهان سرافرازی می کردند و سرآمد و پیشتاز بسیاری از ملل بودند ستون استوار روح و جان قوم ایرانی بود فرهنگی که ایرانیان را در آن روزگار در فراز تاریخی خیش قرار داده بود و آبشخور آین و منش ایرانی بود این فرهنگ را در اوستا متون کهن پهلوی سنگ نوشته های حخامنشی و ساسانی و از همه بالاتر در شاهنامه میتوان جست فرهنگ ایران شهری که بر بنیاد آمیزه های برجسته و زندگی سازی چون خردگرایی، دادگستری، آبادسازی، رواداری، آزادگی، شادزیستی و دهشمندی استوار بوده است میتواند باری دیگر به کار گرفته شود تا روان ملی ما را بازسازی نماید و ما را از این بنبست تاریخی که گرفتارش هستیم رهایی بخشد ایرانی در این نوزایی در این رستاخیز فرهنگی در پی نیست که همانند دیگری بشود یا برای بازگشت به هزارهای کهن دست و پا بزند ایرانی باید خود ایرانیش را بشناسد و از آنجا خود آگندهاش را معین سازد اندیشه اجتماعی ما ایرانیان در شاهنامه در آزادگی و در گذاری به جان و زندگی است اگر ملتی برای انسان و زندگی ارجی قائل نباشد نه توان خوشزیستی را دارد و نه سزاوار آن است این منش و نگاه زندگی دوست امروزه یکی از نیازهای رستاخیز فرهنگی ایران و زایش ایران نوین است